Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh yéen ñi nga xam yi ci wër seen si di daru TV tay nak dañu bëgg lo xamanteni pour gaay abonné la ndax seen bi seen bu am jariñ la te tamit day xamal nit ki ah xam ngeen ni élection yi nga xam gën nañ ko def nañ ko ci jamm ak salam te xam ngeen ni loolu rek moo am njariñ nit nit day sëri doomu aadama dafa wër a sérieux bi mooy lan bul yàqal nit bul xeeb nit bu fekkee ne ku ngeen gis xeeb ko wala loo xamal nit ki wax ko àdduna dana toj Sénégal dana toj te te te loolu daal dañ ko war a bàyyi xel bu baax xam ngeen ni tamit ah, am kan genn iya, tamit yefina iya, tamit yefina tamit baxu waaw yefina iya, baxu ndax bu finna manam ye finna dal manam ñu ko mëni tanké moy manam fo xamanteni da nga fa warona def jamm nga ñew nga ñew dal ni fofu kat duma fa jamm faaw ma indi fa ay wala ma indi fa xeex wala ma indi fa xuloo loolu baaxul il faut que nit def doomu aadama daal maanaam ni ma ko mën a waxee doomu aadama dafa war a sérieux ndax seri mooy lépp abonné nag ci seen bi waaw ngeen bés kolos bi bés sabane ndax seen bi seen bu am jariñ la wasalaam